کشمیر کے سرحدی ضلع کپوارہ کے گاؤں گزیال کو تحصیل ہٹ اور رالپورہ سے ملانے والی سڑک خستہ حال ہونے کی وجہ سے ڈرائیور مالکان پریشان عوام نالا یہاں سے لینک روڈ ریشی گنڈ اور ریشی گنڈ درد سن سے ہو کر وارسن اور گزرال جا رہا ہے اس میں بیچ میں روڈ جو کئی سال پہلے ان میں یہاں میگڈم ڈالا ہوا تھا میگڈم اس زمانے میں ان لوگوں نے میگڈم صحیح نہیں ڈالا جو بعد میں بیکار ہو چکا ہے اور یہاں سے اگر ہم عام انسان بھی پیدل چل رہا ہے تو وہ گرنے کی کوشش میں ہر حال میں وہ گرنے کی کوشش میں رہ رہا ہے جس کے کارن ہمیں چلنے میں دقت ہوتی ہے ہمارے گاڑیاں ٹوٹ گئی ہیں ہمیں نقصان بہت زیادہ نہیں روڈس گوت خراب یت تمام دب گیت من اگر سومو تراؤن یا ٹپر تر سی تک دبس مز بھر تم پہ دب برابر ڈرینیج سسٹم ہسا اس سو ناکار سو بھر ات روڈس نظر دان کھانا چیز نہیں کھانا ڈپارٹمنٹ نون تج آلائی تم تھی نظر تم وچان اوکن کھین سو متعلق روڈ سو ٹھیک اگر روڈ ٹھیک گیس نیرو سڑکوں پہ کرو ہڑتال کرو تمام ٹریفک جام یتھ لکن گی مشکلات میں یہاں سے گزریال چلتا ہوں گاڑی لے کر لیکن روڈ کی خستہ کی وجہ سے اب گاڑیاں کھڑی کرنی پڑتی ہیں ہمارے کو میں کئی دن تک گاڑیاں گاڑی کو کھڑی کر رکھے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے کیونکہ روڈ ہمارا خستہ حال ہو چکا ہے نہ کہیں ڈرینیج سسٹم ہے نہ کہیں روڈ روڈ کو ریپیرنگ ہو رہی ہے جی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے ڈرینیج سسٹم اس روڈ پہ ٹھیک ہو جائیں تاکہ پیدل چلنے والوں کو مشکلات نہ ہو جائیں ہم ڈرائیوروں کو بھی مشکلات نہ ہو اس سڑک پر دوبارہ میگڈم بچھانے کے لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ executive engineer roads and buildings Kupwara mister Shah جہاں کے phone number nine nine zero six five double eight double six zero پہ کال کر کے اس پہ دباؤ بنا لیں